кірестерді кіреді біз тайынбаймыз алмадық азамат мырза сіз маған жауап берсеңіз иә кеше енді осындай оқиға алдын бойынша тиісті түрде қызметтік тексеру өтеді біз менің есімім ақбөпе тәңірберген сіз мен туралы айтып иә. отырсыз иә. енді сізге сұрақ кеше маған бір он бес минутыңызды беріп сұхбат бермеп едіңіз бүгін алматының дүйім журналисттарын жинап брифинг өткізіп жатырсыз неге осы уақыт аралығында маған хабарласып тікелей мен сұхбат берейін деп айтпадыңыз біз енді бұл жалпы бұқаралық ақпарат құралдарына шығып кеткеннен кейін менің алдымда кешірім өтінуден бұрын бұқаралық ақпарат құралдарының алдында ақталу сіз үшін маңызды ма жоқ біз біріншіден бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары тиісті жауап сұрап алғаннан кейін біз бәріне жауап берейік деді а одан бұрын неге мені сұрамадыңыз қандай сұрақ қоясың мені неге іздедің деген сияқты әлде бір ғана журналист үшін ешқандай мән мағына бермей ма ешкімді бөліп жармаймыз мені далаға лақтырып жібергендеріңізді түсінемін жұмыс істейді одан кейін іздеп қалың қалай кешірім өтінеміз деген бір екі ауыз сөздеріңізді күтіп едік ешкім хабарласқан жоқ неге енді біз өзіміз ондай хабарласамыз деген болған бірақ ең біріншісі бұқаралық құралдардың бәріне бірдей түсініктеме беріп беру керек енді бірақ әрдайым бұқаралық ақпараттар сіздің өзіңіздің сұрақтарыңызға бір жауап беруге дайынбыз әкімдік ретінде әкім ретінде кеше өзім ғимарат уақытта болған жоқ біріншіден екіншіден жаңа өзім объездде болдым сондықтан бұл бойынша келген жоқпын сізге хабарласып айтқан жоқ маған хабарласып айтқан жоқ мен келген кезде аппарат басшысы әкімдікке хабарластым он жеті отызда қайтып келіңіз деп мен әкімдікке екі рет келдім толығымен тексеру қызметі өтеді біз осындай жағдай болған болса болмаса сізді жаңағыдай жалған ақпарат берген болса біз толығымен мені тыңдауыңызды өтінемін себебі сіздің атыңыздан әкімдіктің ресми өкілі сіздің әкімдіктің аппарат басшысы жауап берді түскі уақытта келгенде он бес он жеті отызда келіңіз біздің әкім келеді сұхбат береді деді сіздің атыңыздан мен әкімдіктен кетіп он жеті отызда қайтып келгенде болған оқиға бұл он жеті отызда менімен сұхбат сізге белгіленген білген жоқсыз ба оны білген жоқ жоқ мен айтып тұрған жоқпын менен басқаша біреу кінәлі кінәлі емес екен толығымен біз қызмет тексеру өткіземіз содан кейін кінәлі болған жағдайда барлық тұлғалар өзінің тиісті жауабын жазасын алады сіздің телефон нөміріңізді сұрадым аппарат басшысынан берген жоқ сіздің телефон нөміріңіз құпия ма менің телефон нөмірім құпия емес халықтан да сұрасаңыз болады мен бүкіл аудандық чаттарда отырамын бүкіл ықшам ықшам аудандар бойынша барлық чаттарда мен отырамын күніміз жоқ иә. әлеуметтік желімізде көріп отырмыз соны көрсету мақсатында да мен осы әкімдікке келген болатынмын бірақ баспасөз хатшысы немесе ішкі саясат бөлімі деген тікелей баппен жұмыс істейтін арнайы мамандар болу керек олардың бірде біреуі шыққан жоқ деп түгілі неге тек аппарат басшысы шықты оның өзін қайта қайта телефон шалып қайта қайта есікке ұмтылып осындай кешіріңіздер пен әзер дегенде қол жеткіздік бір аппарат астына түсуіне оның өзі сізге айтпаған журналистің келуіне сонда сіз журналистермен қалай байланыс орнатасыз соны түсінбей тұрмын әрдайым өзі өздеріңіз көріп отырсыздар ашықпыз байланыс орнатамыз мен толық мен ақтап отқан жоқпын мен өзім қызметкерлерім болмаса аппарат басшысын болмаса өзім ақталып тұрған жоқпын біз тиісті қызметтік іс шаралардың бәрін жүргіземіз толығымен <coughs> мән жайды сіздерге қосып бүгін уже біз комиссия құрдық ол комиссия менің орынбасарым мынау идеология дейді идеология бойынша орынбасарым толығымен осы баспасөз жоқ па бізде баспасөз қызметі қарастырылмаған ішкі саясат бөлімі ішкі саясат бөлімі алматы қаласы өздеріңіз білесіздер біз енді ең бастысы алматы қаласында жаңағы централизованно орталықтандырылған ішкі саясат өзіңіздің инстаграм парақшаңызда әкімдіктің инстаграм парақшасында да белсенді түрде жүргізеді оның барлығын өзіңіз жүргізіп отырсыз енді бір сұрақ сіздердің әкімдіктеріңіз ашық деп мынада шетіне жазып қойшы бірақ жоқ ашық өздеріңіз қазір кіріп өздеріңіз барлықтарын кеше кіргізбегеннен иә. кейін бүгін ешкімді неғып жатқан жоқ мен кешегі мен оқиғаны айтып тұрмын ғой э, бір біреудің басын алып қашып болмаса біреуді қолға бүйтіп басына кіре берсең кірген кезде мені мынау шетіне жіберді ашық әкімдік деп сыртында жазылып бір ғана кабинет үлкен әкімдіктен ашық әкімдікті бөліп сыртына шетіне шығарып қойған қазір жалғыз қыз отыр алдында телефоны бар ол жерде әкімдіктің басқа бірде бір өкілі жоқ ол ашық әкімдікте отырған маман мына сіздердің дағарадай үлкен әкімдіктеріңізбен байланыс орната алмай отыр неге сіздер ашық әкімдік деген аты бар заты жоқ бұны іздейсіздер ма не істейсіздер енді мәселен сіздердің келесі аудан сіздер осы аудан тұрғындарсыздар ма иә әкімдеріңізді танисыздар ма мен әкімді танимын мен шаңырақ бесте тұрамын біздің ауылда уақытта күзетшінің жұмыстан шығып кеткені рас па күзетшінің жұмыстан қуылғаны рас па естіген жоқ күзетшінің жұмыстан шыққаны рас па жоқ күзетші әлі жұмыстан қуылған жоқ мынау тексеріс өткенше жұмыстан шектетілді аха э, бірақ толығымен тексеріс өткеннен кейін ә, біз ә, толық ақпаратты бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарына беретін боламыз қазіргі уақытта негізінде иә. қазіргі уақытта бұл нені мәселені бүкіл ел біліп отыр да иә ақпарат және қоғамдық даму министрлігі де уже ә, пікір білдірді осыған байланысты сағынтаев қызметтік тексеруді қатаң түрде бақылап біз тек қана аудан әкімшілігі ретінде емес комиссия құрғанбыз оны комиссияның мүшесі ретінде мемлекеттік қызмет уәкілетті органы да кіріп отыр солардың да өкілдері кіріп отыр сондықтан да бұл объективті ең бастысы жан жақты қаралатын болады жоқ алматы әкімі бақытжан сағынтаев сізге осы туралы ә, хабарласып қандай да бір не істеді ма осы оқиға бойынша жоқ бұл оқиға бойынша әлі ешқандай ескерту иә, немесе сөгіс кеше алтыда болған ә, жағдай өздеріңіз хабардар ма жалпы иә кеше алтыда болған жағдай лифтке өтпек болған кезінде мені зап ұстап алып лақтырып жіберіп тұр ғой былайша айтқанда лақтырып жібергеннен кейін де мен бір сағат төңірегінде осы әкімдіктің алдында тұрдым бәлкім ішінен біреу шығар бәлкім кешірім өтінер бәлкім енді алып шыға ма ешкім шыққан жоқ қанша бір сағат он сегіз отыздан кейін тағы бір сағат әкімдіктің алдында тұрмын ешкім бірде бір адам шыққан жоқ әкім қазір міне әлеуметтік желіден білдім сіздің менен сұхбат алғыңыз келгенін білген жоқпын деп тұр сонда бұл жерде әкім мырзадан басқа енді аппарат басшысы да бұл жерде бізде шүкір және мен кінә бізде ғана болып тұр әкімнің мүлдем қатысы жоқ болып тұр ғой біздің әкімдікте болып жатқан оқиғаға енді сіз мысалға аяқ қолыңыз көгеріп қалды иә соны енді не істейсіз арыз жазасыз ба шағымданасыз полиция келді учаскелік полиция аудандық кім шақырғанын білмеймін әкімдіктен хабарласты деді бірден мен шағым жазып қалдырдым үйге барсам иә денемде шағым жаздыңыз ба арыз жаздыңыз ба арыз жаздым қай жерге қай жерге осы әкімдіктің алдында суреттер бар оқиғаны баяндап арызымды қалдырдым және біздің хабар жиырма төрт арнасы да телеарнаның атынан арыз берді әрі қарай қалай не болған қалайсыз әкімнен кешірім сұраған ресми кешірім сұраған қалайсыз ба кешірім сұраса арызыңызды қандай қысқасы арызыңызды қандай жағдайда қайтарып аласыз мен күзетшіні кінәламаймын мені күзетші емес әкімдік далаға лақтырып жіберді деп есептеймін сондықтан ә, менен жай ғана әкімдің кешірім сұрағанын күтіп бұл жерде тұрған жоқпын мен бұл бюрократиялық жүйені біздің президентіміз әкімдікті ашық қылыңдар халыққа ашық болыңдар телефон нөмірлеріңді әлеуметтік желіде жариялаңдар деген тапсырмасын тек қағаз жүзінде ғана орындап жүрген біздің жергілікті атқарушы билік өкілдері журналистермен арадағы байланысты бұзып тастар екен деймін журналистер ә, мен әкім э, мен журналист кіре алмай тұрғанда халық бұл әкімдікке қалай кіреді соған таңмын мұндай үлкен резонансный жағдай туындаған екен қазір осындай үлкен шу болған екен осылай барлық журналистердің басындағы осындай мәселені бір біржола шешіп алсақ деген тілегім ә, ауыл бағдарламасының тарихында мұндай жағдай болды әкім бағдарламасына ә, мен әкім бағдарламасын екі жыл болды жүргізіп жүргенмен небір әкімдіктерге кіремін мені әкімдікке кіргізіп жіберген үшін бір әкім өзінің күзетшісін жұмыстан шығарып жіберген жағдай болған соңына дейін кіргізген үшін арпалысып ол әкімдік мені әкімдікке кіргізіп жібергені үшін әкімнен сөгіс естіп жұмысынан айырылып қалған күзетші болған қай аудан екенін атап түсінбей қой ол күзетшінің қайтадан орнына келуіне заң аясында біз әрекет еттік болады әкімдікке кіргізбейтін жағдайлар өте көп журналист әкімдік ішінде отырып сыртта әкім жоқ деп келетіндер де болады әкімдік іште отырады бірақ сен сыртта күтіп тұрасың журналист әкім жоқ деген жауап естиміз осындай ашық нәрселер болмаса екен деп ойлаймын ылғи да итеріп жібереді кіргізбей қояды бірақ камераның алдында көзіңді бақырайтып қойып далаға лақтыра салған оқиға бірінші рет сіздің қазір даусыңыз дірілдеп э, былай қатты қорқып қалғаныңыз көрініп тұр да э, медэкспертизадан өттіңіз ба мен тек қана мен ешқандай қаржылай болсын жаңағы көмек өндіріп алу мақсатында жоқ кеше полицияға тек арыз ғана жаздым себебі әкімдіктер ашық болса деген ғана тілегім бар іс жүзінде мынадай қағаз жүзінде емес болды а мен әр көгеріп кеткен демдегі бөлмекті көрсетіп оны өлшетіп оларға арыз беріп олардан айыппұл өндіру менің мақсатым емес ештеңе етпейді мен мынау көгергеннен менің жаным шығып кеткен жоқ ала ағамның алақанымен ұстаған ағамның қолының ізі ғой бірақ әкімдіктегі жағдайларыңызды көрсе деймін мен сұрақ қойсам ақбөпе сізге ақбөпе жаңа біз сәл шуладық кешірім өтінемін менде мынандай сұрақ болып тұр біз біздің ауылда мен тұрғаныма 12 жыл болды сол 12 жылда сіздікі қай ауыл апай шаңырақ бесте шаңырақ беске бардық па бізге ше Э, шаңырақ беске апай қазір сізбен еріп барайық тұра тұрыңыз мен сұрап алайын сізге ә, сол кезде бізде 31 бірінші каналдан ирина советжанқызы келіп екі рет ә, балшықты түсіріп тұрып кетті соны бүткіл о жаңағы республика көрді одан кейін қамшы порталы келіп түсіріп кетті ә, біздің что бізде жол жоқ шу болып жатқанымызды сосын Э, мынау балшықпен аяғымызға мынандай қылып резиновый етік киіп осы әкімдікке келген кезде ирина советжанқызы соның бәрін сіз көрдіңіз көріп тұрып неге бізді іздемедіңіз мен нұр сұлтан қаласында апай сіз э, басқа журналист қазір басқа тема бойынша сұрақ қойып жатыр мен қазір э, бұл жерде басқа нәрсе бойынша иә алматыда журналистер көп қой мен нұр сұлтан қаласындағы бұл қыздың қатысы жоқ сапармен бірінші рет келіп отырмын алматыға бірінші рет енді сіз іссапармен келіп отырсыз бірақ мен сізге айтамын жаңағы шаңырақ десе деп отырмын ғой любой ауылға барып мынау азамат бескемпірұлын танисыз ба деп сұраса жоқ мәселе тоқта тұра тұрыңызшы сіз айтасыз да жоқ жұмыс істемейді әкімдікте жұмыс істемейді деген жоқ қой сағынтаевтың өзімен просто мен бұл кісіні қорғап тұрғаным мен 12 екі жыл мынандай батпақ кигенде батпақпен енді келдік сіздердің әкімдеріңіз жұмыс істемеді нашар деп ешкім айтқан жоқ салып берді маған канализация салып берді жақсы ол әкімнің жұмысы міндетті өте тамаша кіргізбей қойғанда жоқ мен толық выпуск кетіп бара жатқаныңызды көрдік қой біз инстаграмнан білмейміз ғой жоқ бұл жердің проблемаларын сұрап алып мен ол кісіге сұрақ қоюға келдім ғой ол кісі мені кіргізбей лақтырып жіберді кіруге неге болмайды құрметті атыңыз кім неге кіруге болмайды бұл әкімдік ашық қой ашықпен ашықпен кіріп тұрмын сіз деген ананың деген ананың астынан кіріп кеттіңіз сол турникеттен өтіп не істедіңіз соны түсіндіріп жібересіз неге жоқ қара сонда сен қара халықты есеп бермейді жоқ мен бір сұрақ қояйыншы нормально сіз жоқ алатау ауданы әкімдігі не салғанға давайте попробуем астанаға барып астанаға барайын мен проблемамен да сіз мені алып барып кіргізесіз ба тура сөйтіп сіз осы жердің әкімдігінің адамысыз біз әкімдігінің адамы емес мен тұрғынмын айналайын осы жердің тұрғыны сіз осы әкімдікке кіре алмай жүрсеңіз тұрғындар менде мынандай сұрақ жаңағы алатау ауданы әкімдігі өзі жаңағы сенің сіздің жаңағы турникетте өтіп бара жатқан неңізді салды ғой оған дейін халықтың бәрі сізді сіздің сөзіңізді сөйлеп жатты енді ол қазір халықтың пікірі екіге бөлінді да біреуі журналист өзі кінәлі деген сияқты осыған қатысты не айтасыз жалпы турникеттен не үшін былайынан секіріп өттіңіз сол нені әкімдікке бір даже міне еш танымаймын мен кедергі келтіріп жатыр ана жаққа жүр апай бізге кедергі иә нарима мына жаққа жақсылап ұйымдастыр иә әкімдікке мен он жеті отызда келіңіз деп айтты ғой аппарат басшысы әкім сізге сұхбат береді деп қазір әкімнен сұрасам білмеймін хабарым жоқ деп тұр э, он жеті отызда келдім әкім болған жоқ э, орынбасарларын сұрадым орынбасарлар да астыға түскен жоқ жұмыс күні аяқталуға жақын алтыдан кетіп қалды ештен ешкім шықпайды не деген меңіреу не қылған саңырау әкімдік деп мен э, шыны керек намысыма тиіп кетті Э, ешкім іштен шықпағаннан кейін ешкімнің телефонын ә, күзетшілерден өтіндім ғой ішке хабарласыңыздар деп ол кісілер де хабарласпады сондықтан еріксіз мен ішке өзім кіріп сұрағымды қойып шығайыншы деп күзетшілерге өтініш жасадым ә, ішке иә өтіп кетуге мәжбүр болдым өйткені бүгін әкімдіктен адам шығатыны ә, бүгін әкімдіктен біреу шығатынына менің күмәнім болды шыны керек басқа амалдың қалмағандығына турникеттен турникеттің астынан өтіп кетуге тура келді бірақ маған ашығыңызды көрсетіңіз деп ешкім айтқан жоқ менің басым екеу емес карантиндік талаптарды сақтаймыз кеше маскасыз жүрді деген э, әкімдіктегілер бүгін енді маскамның видеода барын көріп ашық арқылы кірген жоқ деген осындай сылтау тауып отыр ғой ә, ашық арқылы кіріңіз деп маған біреуз айтқан жоқ себебі әу баста ол кісілерді әкімдікке кіргізу ойында да болған жоқ олар кіргіземіз деп айтқан да жоқ кіргізейін деп те тұрған жоқ ал сол кезде бір әже келіп ә, бірдеңе деп айтты ғой ол кісінің іште екі тұрғын шықты иә әжелер иә олар не айтты проблемалармен э, келген екен э, асырап алуға байланысты бірақ әкімдікте дұрыс көмек көрсетілмеді ма өте сондай агрессиялы түрде ренжіп шықты әкімдік олар да кіре алмады э, ол кісілер әкімдіктің ішінен шықты аха маскасы жоқ ол кісілер ашып көрсетті ма көрсеткен жоқ оны да білмеймін бірақ соңында маған болысып кетті анау апа мен үшін жылап соны түсінбедім мен соны екі күн жүргеніңіз рас польшада бірінші күні мен алатау ауданының емес да наурызбай ауданының әкімдігіне бардым ол жердің әкімдігімен де сұхбаттасу мүмкін болмады сондықтан екінші күні таңертең онда азаматтарды қабылдайды деген екінші күні бардым ол әкімдікке азаматтарды қабылдайтын күні де ол жердің әкімі жұмыс орнында болған жоқ ә, жеке бас мәселелеріне байланысты деп түсіндірді мен түсіністік таныттым онда орынбасарлар сұхбат берсін деп орынбасарларына сұхбат жазып ол әкімдіктен кеттім ашық та статусыңыз қандай ашықта мен жұрттан бұрын ашықта мен жасыл ә, безопасный деп шығып тұр мен вакцина алғансыз сәуір айында алғам екі компонентінде сондықтан бізден бір вирус алып келердей немесе микрофон емес қолында мылтығы бардай осындай шошып кіргізбей далаға лақтырып жіберетін деңгейге жететіндей мен өзімді қорқыныштымын деп ойламаймын әкімнің сөзін естідіңіз әкімнің сөзін естідім өзім де осылай болады ау деп ойлағанмын ештеңеден хабарым жоқ сіздің келгеніңізден хабарым жоқ білмеймін жаңа естіп отырмын деп көптен түспен де болмайды рахмет бірінші жылы жиырма екінші жылдың басында яғни жиырма екінші жылдың оқу жылына бұл өзінің жоспарлағандардай берілетін орысша жазасыз алматы алматының алатау ауданы әкімдігі кеше күзетшінің мына ғимаратта күзетшінің журналисті көтеріп шығарып жібергеніне қатысты комментарий беріп жатыр журналистерге журналиста охранник Вместе с тем создана соответствующая комиссия, куда входят не только представители мына тұрғындар осы алатау ауданының тұрғындары журналист ақбөпе тәңірбергенге сенікі дұрыс емес деп айтуға келіпті ақбөпе оларды алдын ала дайындап қойған дейді қай жақтан менде бір сұрақ бар ә, жаңағы журналист ақбөпе тәңірбергеннің өзі ә, сіздер жазған неде ә, алатау ауданы әкімдігі инстаграмға ресми хабарлаған кезде ә, ашық бағдарламасымен кірмеген деп айтты ал журналистің өзі ә, ешкім оған ашық бағдарламасымен кір деп айтпағанын айтып отыр и маскасы болғанын ә, енді олар ә, ашық бағдарламасымен енді өздеріңіз видеода көрдіңіздер оператордың маскасы жоқ екінші видеоны көрдіңіздер ага. дегенмен енді толыққанды бәрін бүкіл жауапты біз ә, тиісті іс шара өткізгеннен кейін толыққанды беретін боламыз мхм бірақ ешкім күзетші одан егер, ашықтан өткіз деп айтпаған иә егер күзетші айтпаса болмаса анау мынау жауапты тұлға әкімшілікке жауапты тұлға ғимаратқа жауапты тұлға ондай айтпаған болса оны да мән жайын анықтаймыз толыққанды бізде бүкіл бейне баспалар бар сол бейне баспалар тексеріс нәтижелері жарияланады енді мына жерде халық ә, пікір жазып жатыр барлығы комментарийда ә, э, соңында бәрібір ә, күзетші кінәлі болып шығады ол жұмыстан қуылады айтып отырмын тек қана күзетші емес егер ага. тиісті мемлекеттік қызметші де ғимаратқа жауапты қызметші де жаңа жауапты кінәлі болса жауабын тартады сіздің тарапыңыздан сіздің немесе орынбасарларыңыз тарапынан аппарат басшылығы тарапынан күзетшіге ешқандай журналистті ешкімді ішке кіргізбеңдер деп иә. тапсырма берілген жоқ ондай берілген жоқ жалпы өзіңіз енді осы жағдайдан кейін жалпы осы жағдайдан кейін жалпы сіздің жұмысыңызға қатысты бірдеңе болады деп ойлайсыз ба жалпы сөгіс болсын немесе ескерту болсын уақытысында көреміз тексеріс нәтижелері шықсын жақсы рахмет жақсы мына жақта тұрғындар журналистке жабылып жатқан сияқты ой кедергі жасап жатқан жоқпын жөндеп сөйлесін сөйлесін сөйлей жамасын мен саған жабайыны көрсетемін саған тура қазір жабайыны көрсетемін мен саған кім өзі сізден сұхбат аламыз маған сұхбатың менің сұхбатымды сен шығармайсың менің сұхбатымды сен шығармайсың кешіріңіз сіз бұл жерде не істеп жүрсіз мен өз шаруаммен келдім мен көп балалы анамын мен кіріп жатырмын а бірақ мына жерде тыңдап тұрсам өтірікті соғып тұр ғой өтірікті соғып тұр ғой қазір сіз танисыз ба осы тұрғындарды неге сіздер журналистердің жұмысына кедергі мына алатау қаланың тұрғындарын кіргізе ма дейді қалай кіргізбейді десек сен неге жабайы сөйлеп тұрсың смотри сақтаңыз сондай алты қыз бар менде ол маған кім ол сөйтіп жабай деп сөйлейді жоқ енді неге мен түсінемін бірақ жабай ғой юлияны не мен мен кешірім сұраймын енді осындай жағдай мынау кешірім сұрау керек мен жабайы деген үшін мен жабайы деген болды смотри ка бірақ жабайы деп айтқанын мен естідім жоқ апай біз келгеннен бер апай өтініш жұмысымызды істеп алайық деп жатырмыз енді мына жерде бәрі оқыған адам жамық оғыз тоқтаңыз апай өтірік айтқаннан кейін бір ауыз сөз айттым сен жабай дейді жабай жабай дейсің апай бәрібір сіздің оның өтірік шын екенін қайдан білдіңіз өтірік деп отырғаны алатау ауданы кірмейді дейді алатаудың мына жерде иті мен мысығынан басқаның бәрі кіреді мен оған жауап бере аламын өйткені мен тоқсан алты үйменен жұмыс істеймін тоқсан алты үйдің постоянно мен алты анасы мен осы жердің үйдің тұрғынсыз ба әлде жұмыс істейсіз ба мен жұмыс істемеймін мен просто осы асфальт салу керек су салу керек сондай проблемамен келетін адамбыз келгелі не үшін ашуланып жатсыз біз айтып жатырмық өзіміздің жұмысымызды бітіріп алайық деп жатырмық жоқ оның өтірік шын екені анықталады ғой кейін астанадан келген журналистердің бәрін бірінші тарапты тыңдауға келдік сол үшін бәрін Давайте, вы хотели высказаться, давайте без скандала, мы спокойно выскажемся. иә сұхбат беріңіздерші Мы не скандалим, Давайте Просто так. она говорит, мы, мы, мы неправильно разговариваем. Почему она должна меня воспитывать? У меня такие родители. Она будет мне показывать, Давайте, давайте немножко по делу. Мы приехали. Давайте вы пришли. Именно. Э, мына кісілер жаңа алатау ауданы әкімдігі әкімі де сұхбат беріп жатқан кезде ақбөпе тәңірберге сұхбат берген кезде де э, кедергі жасап айқайлап ақбөпе тәңірбергенге қарсы шығып сен өтірік айтып жатрсың деп жаңағы журналистканың жаңағы сол кісінің өтірік айтпа деп біз ғана көтеріліп и главный мен міндетті емеспін сізге жауап беруге сіз есептейсіздер сізге жауап жоқ де қызық болған тура он екіде келдіңіздер да осы жерге жоқ бала туған бала мен қазір отыр қанша бала жердің ашып қаншалықты жоқ қаншалықты біз жағдайда жүріп өмір сүріп жатырмыз қалай кей бір біз мынандай жағдайда өмір сүріп онда барды бар жоқ жоқ жоқ деп айтамыз просто сіздердің халықтар мысалы халықтың халықтың жағдайын жасап жатқан әкімге демеңдерші тоқтаңызшы халықтың жағдайын жасап жатқанда ертең су керек болса жол керек болса сол журналистерді шақырасыздар ма ауданына біз қанша келдік мен білмеймін бізге халықтың қамын ойлап жүрген әкімге тиіспеңдерші дейді тұрғындар міне алатау ауданы әкімдігінің аппараты кешегі оқиға дәл осы жерде болған ақбөкен ана жақта сізді мына кісілер ана жақта басқа азаматтар сізді кінәлап жатыр ә, турникеттен өзі өткен біздің ауданның әкіміне тиіспесін ол жақсы жұмыс істейді деген сияқты сізді өтірік айтып жатыр ә, соған шыдай алмай айқайлап жатырмыз дейді ол, кісілерге не айтасыз жалпы мен оқиғаны қалай бар ә, солай баяндап бердім ғой егер халқы тұрғындары әкімді қолдап жатса тамаша бұл деген жақсы бірақ ә, бұл жерде бір күмәнді сұрақ дәл әкім брифинг берген кезде олар не үшін неге бұл тұрғындар бұл жерге жинала қалды деген он екіде келді дәл он екіде мен келгенде журналистер келгенде тұрғындар әкімді қолдайтын ғана тұрғындарды жиналған еді басқа сұрақпен келгенбіз біздер неге онда сол басқа сұрақпен кірмейсіздер неге бұл журналистке бәріңіз жоқ просто мен шықпан нечаянно шығып қалдым аппетит мен өзім тоқсайнардың тұрғынымын міне бірнеше жыл болды тұрып жатырмын қазір су қалып жатыр өткізіліп жатыр но әне күні мен звондасам алып естей ма білмеймін бір компания менің су не положено ал алатау суға не қай аудансыз апай алатау ауданы көктайнар шағын шағын ауданы қай үш жүз отыз жеті соның әлеткізеді ямасын қазып қойдым ә, пробивать етіп беріңіздер шегіп қойып беріңіздер сіз жаңа әкімге қоя алдыңыз ба жоқ барған жоқ мен ол кезде үлгермей қалдым қазір мен әкімге сұхбат жасап мен решать етіп беріңіздер су жайында мен міндетті түрде журналистерді үйіріп қазір енді кешегі сұрақтарыңыз бойынша не істейсіз ба или все таки бүгінгі оқиғалар туралы да Э, созғы аудандағы тұрғындардың маған сосын сізді шығарып тастағанына тек күзетші ғана э, не істеді ма или біреу тағы бір тағы біреу есікті ашып жатқанда оның маскасы жоқ әкімдікте бейберекет жүрген адамдар көп болды бірақ ешкім маған көмектесуге ұмтылған жоқ э, алдын ала ұйымдастырып шығарып жіберді ма дегенім ғой мына жерде біреу есікті ашады артқа қарай біреу жүгіріп бара жатты тағы да ну өзіңіз қалай ойлайсыз жалпы көмектесіп есікті ашып біреу ешкім көмектескен жоқ жоқ күзетшіге иә, көмек күзетшіге көмектесті есікті ашып жіберді маскасыз беймәлім азамат ә, білмеймін енді мен әкімдік ә, күзетшіні кінәламаймын мені күзетші емес әкімдік сыртқа лақтырып жіберді деп есептеймін мхм ол кісіні жұмыстан шығарып жіберіп қана бұл мәселеден құтылса мен онымен келіспейтін едім мен осындай резонанс жағдай осындай шу туындап тұрған сәтте ә, бізде ә, журналистерде мемлекеттік мекемелерге кіре алмау фактісі жиі болады ғой сол мәселені бір жолы мемлекеттік деңгейде шешіп алсақ деп ойлаймын себебі қашанғы біз журналистер мемлекет қызметкерлерге осы уақытта келіңіздерші ертең келейінші сұхбат беріңізші деп жалынып жүреміз онда біздің төртінші билік деген атымыз қайда қалды журналистік атымыз қайда қалды халық бізге хабарласады жолым жаман деп сол жол бойынша комментарий ала қояйын десең осылай созады ертең айтайық бүрсі күні айтайық деп аяғында әкім интервью бермейді жаман береді деген сияқты осындай мәселелер біз сізбен біз журналистер жиі ұшырасып жүрміз ғой рахмет шахбапені тәңірберген осы жерден шығарып жіберген осы жерге Thank you.